Didi está Didi. Não vai virar, é तो लोग खींचने की चला ठीक है ठीक है चलान दे नहीं भाई दी बसमीम अल्लाम मैंने पूरी उम्मीद है सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक उस और दुआगु हाँ कि अल्लाह पाक सारे दोस्तों हमेशा खुश रखे और जितने भी दुख दर तकलीफ़ मुसीबतें हैं अल्लाह पाक उन्हें सारे तो तुम महफूज रखे अद्धा गाड़ी जी है ना जी अस आते हैं खोता रेड़ी ਉਹ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਤ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਵਣੀ ਇਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਵਾਣਾ ਪੈਦਲ ਅਗਰ ਵਣੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਦਾ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਦਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚੜ ਵੇ ਹਾਂ पता लग सी बात ਤਸ਼ਨਾਓ ਖਾਓ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ये सारे चिलर दाने पहन बात हूँ कोई डू है कि डू डटे नहीं तो यार औखा चढ़ना क्योंकि काफ़ी सारा जरा ना एक तो कंडे बहु वे तो एक मैं चप्पल पाई दा चप्पलों नाल बात थोड़ा जितना मुश्किल है उत्ते चढ़ना ये जो पे एक लेकिन ये जो पुराना तादा क्यों डठा Ketit la pe. O pe hiko. Edi pe hidia. O कितने जोड़े हैं हाँ ये ला बंदा पुराने ने खवीक इन्होंने लगी पई हो केसर इन्होंने जाला लगा पिया बीमारी आ रही तादा बेर उन कितु लपसन ओ हुतु लपसन कितु हुतु सरिया पंजाब चल वा तो डाई मैंने कितने बेर क्लोजन होते देखो हमने वहां से तो चले है कितने इस बेर देखो मैं चढ़ाए दूते हिम सही युति बेर यार आके देख ले बाकी तो नहीं बैठा होते माँ की कौन कतरू की कौन वाह भाई वाह वाह वाह वाह ये वाह बस बस बस बस बस बस बस बस इतने डेगन के बस बस बस बस बस बस बस यार अच्छा। इतनी बोझे दो मेरे ख्याल भरी खिलौता फुल डाइट हां हां डोक पोसी ये नाल बेर भी खराब है चिकिया ना यार कचे हम्म। अपनी कणक नु हाथ लाया जेड़ा है सारे ध्यान दे लोग के ना ओ तो लेने सवेरे सवेरे वेपरन दे नाल दे अज ऐसा એના कितनी सारी कपी ने पंची बस पंची के पंची किले पंची अच्छा अल्लाह हाँ। पाक रहम करे ते बादल एक दफ़ा बाद जड़ा ना बढ़ना शुरू थी गया ते अल्लाह पाक अपना करम करे ते मेहर दी ते रहमत दी बारिश जड़ा ना उदा नजूल फरमावे अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब क्या हाल है तितर चुगाने पे हो तितर चुगा रहे हैं ये कूली जाते हैं उन्होंने खिलाया हुई आपने कूली जा लद्दी चुका अच्छा हमजे नाल गल हमजे क्या हाल है आज तो पसीना पसीना है करता खैर है बस ठीक है हैं उन्हें बस आज गर्मी बहुत ज्यादा હાલે છોર અસ આપણે ઘર આપણે આ સાડી નવી ન્યુ રેડી આઈકલો હતી ઇદ ટાયર તજી તાઈ લગે કોની તે અસ હુને ટાયર લેને એ આઈ દી સારી छोटी જેવી वीडियो वीडियो पसंद आवे वीडियो लाइक कराए अगर पसंद ना आवे वाती लाइक कराए तो सन अगली वीडियो तक यार देव अल्लाह